memakan kerupuk. Satu, dua, tiga, ayo. Ayo, tangannya tidak boleh. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, iya. ora oleh kau, ora oleh kau Deli. Ora, ora. Justin. Ah, Justin ora ora oleh. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Karena Dewi wis nang ngarepe ora bisa. Ayo, ayo. Ayo. Ayo. Cepet. Ah. Alah. Ayo eh, cekeli cepet cepet cepetan sih cekeli. Najwa habis. Yeay, wis habis semua.